Uh... Uh, Bye.

Gracias. Eh, Oh, Mm-hmm. かああ。 Mm-hmm. <laughs> Oh. Ah.

cool. Mm. Thank you. 呃。 appreciated.